Semangat pagi, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Edi Gunawan Official. Kali ini kita akan memberikan semangat motivasi lagi agar senantiasa membuat hidup kita lebih semangat. Apabila Anda merasa masalah yang dihadapi berat, namun percayalah semua di dunia ini tidak ada yang abadi dan pasti akan berlalu termasuk masalah kita. Berikut ini motivasi hidup yang bisa membantu Anda berpikir lebih positif dan kuat dalam menghadapi semua masalah yang ada. 1 kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka akan mengalahkan Anda. From Dr. Rob Gilbert First we for menjadi sukses tanpa tantangan from peribahasa Cina. The do something you've never done. From J.D. Houston. 4. Jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda. From Steve Jobs. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice drops. 5. Capai kesuksesanmu Kesuksesan tidak menemukan Anda, Anda harus keluar dan meraihnya From Anonymous Success doesn't just find you, you have to go out and get it From Anonymous 6. berhenti mencoba. Anda hanya gagal saat Anda berhenti mencoba. From Albert Einstein You only fail when you stop trying. From Albert Einstein Kegagalan tidak akan ada ketika Anda terus mencoba dan tetap berjuang karena itu, jangan pernah menyerah apalagi merasa gagal saat belum sampai garis akhir. 8. Kesuksesan dan kegagalan final failure is not fatal, it is the courage to continue. shine. Semoga motivasi di atas mampu menjadi inspirasi dan semangat dalam menjalani kehidupan dalam menghadapi berbagai masalah yang Anda alami. pernah lupa untuk selalu mengembangkan potensi diri. Yang terakhir, hiduplah dengan penuh semangat dan dorong diri Anda setiap hari ke arah yang lebih baik karena yang mampu mengubah kehidupan dan menjadikan Anda pribadi yang lebih baik dengan motivasi ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.